Bueno, hoy en PASI vamos a hacer una integral por cambio de variable. Ya la dimos la de integral por parte y ahora vamos a ver este otro método para calcular integrales. Eh, eh, cuando vamos a calcular una integral por cambio de variable, normalmente el cambio de variable no lo dicen, porque es difícil de ver cuál es el que sería más, el, cambio de variable óptimo. Por tanto, en este ejercicio tenemos que calcular la integral de e elevado a x dividido entre 1 menos elevado a 2x. Diferencial de x siempre. No es inmediata, como es lógico. Y además aparece 1 elevado a x que siempre mosquen un poco. Nos dicen que apliquemos el cambio de variable e elevado a x igual a t. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Siempre que nos den un cambio de variable, lo primero que vamos a hacer es derivar. ¿Vale? Entonces derivamos porque tenemos que buscar. Ya podemos sustituir e elevado a x, la sustituimos por t, nos tiene que dar toda la integral en función de t y tenemos que un, un diferencial de x y no sabemos por qué lo podemos sustituir. Por lo tanto, vamos a derivar aquí. Derivamos, esto muy sencillo. Derivamos ambos lados. La derivada de elevado a x es, elevado a x, no hay más. Entonces, nos queda elevado a x diferencial de x. Espérate que me ha quedado aquí una x muy grande. Y la derivada de t es 1. Por lo tanto, nos queda diferencial de t. Entonces, si nos fijamos que ya tenemos el diferencial de x, vamos a sustituir de forma que podamos saber cuánto vale el diferencial de x. Por lo tanto, si dejamos solo diferencial de x, nos queda diferencial de x, sea, lo mismo el elevado de x pasa dividiendo diferencial de t partido el elevado de x. Pero es que nuestro cambio de variable no podemos dejar otro elevado de x. Nosotros queremos que desaparezcan los elevados de x. Sabemos que elevado de x vale t. Por lo tanto, sería diferencial de t t Muy sencillo, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale la diferencia de x. Sabemos cuánto vale elevado a x. Pero nos falta e elevado a 2x. ¿Cuánto vale eso? Primero, sabemos que, vamos a escribirlo aquí, e elevado a 2x es lo mismo que elevado a x al cuadrado. Porque si os acordáis, eh, una potencia elevada a otra era eh, la, eh, la multiplicación de las dos potencias. Pero esto es lo mismo que e elevado a x por e elevado a x. ¿Vale? Hasta ahí lo he entendido, ¿verdad? Pues entonces, nosotros queremos llegar de e elevado a x a e elevado a x Como hemos dicho, era multiplicar por otro e elevado a x. Por lo tanto, si queremos saber cuánto vale esto, multiplicamos ambos lados para que la igualdad no varíe por e elevado a x. Entonces multiplicamos por aquí e elevado a x, por aquí elevado a x. Y por aquí también por elevado a x. Uy, perdón, una flecha. Entonces, si empezamos a sustituir, sabemos que elevado a x vale t Y que esto es elevado a x. Pues ya lo tenemos. e elevado a 2x vale t cuadrado. Uy, se me ha ido la flecha. elevado a 2x vale t cuadrado. Eh, podéis verlo más sencillo, pero bueno, esto es igualdad a igualdad, para que lo veáis paso por paso. Pero podéis haber, podéis haber, haberos dado cuenta de cuadrado antes. Entonces, una vez que tenemos ya todas las cosas para sustituir, vamos a sustituir, a ver qué integral nos queda, si es más fácil o si el cambio de variable nos engaña el profesor y nos vale un duro. Entonces, hacemos la integral, e elevado a x vale t, elevado a x vale t cuadrado, y diferencial de x vale diferencial de t partido t. Y ahora aquí queda lo que siempre nos gusta, que es simplificar tenemos una aquí arriba y una aquí abajo. Por lo tanto, se nos va. eso siempre está bien. Entonces tenemos arriba 1 partido 1 menos t cuadrado, diferencial t. Y esto casi es una integral inmediata, porque nos falta, aquí nos faltaría un t, ¿verdad? Un 2t nos faltaría para que fuera inmediata, pero no es inmediata. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esta fracción en fracciones simples. Vamos a hacer que vamos a ver que nos quedan dos integrales súper sencillas tendremos cuánto vale esta integral, que si veis el resultado parece muy difícil, pero haciéndola paso a paso es muy simple. Borro y seguimos, ¿vale? Bueno, pues vamos a eso, ¿no? Vamos a descomponer fracciones simples. Recuerdo rápidamente. Buscamos cómo descomponer esto en, algo más sencillo. Buscamos la solución y buscamos los coeficientes A y B que cumplan esta descomposición. Por lo tanto, eh, buscamos la solución del lado abajo, es decir, igualamos a cero. porque tenemos que 1 menos t cuadrado es igual a 0, t cuadrado igual a 1, por lo tanto, t es igual a la raíz de 1, que es igual a más 1 y a menos 1. Importante eso, ¿eh? siempre tenemos dos soluciones y no podemos olvidar de ninguna. Por lo tanto, la descomposición quedaría tal cual, con la solución 1 y con la solución menos 1. ¿Vale? Entonces, operamos en cruz, identificamos coeficiente, como siempre hacemos. A por 1 más t nos quedaría A más AT, multiplicando simplemente, y B por 1 menos T nos quedaría más B menos BT. E y abajo nos quedaría la multiplicación, que sería lógicamente 1 menos T cuadrado. Identificamos coeficientes, y ahora aquí un poquillo para que quede más claro, y con la T tenemos A menos B, por tanto a menos b es igual. Aquí no tenemos t, por lo tanto, 0. a más b, independiente, 1, que ya el término independiente aquí. Por lo tanto, 1. Y aquí sacamos que a es igual a 1 menos b. Entonces sacamos que 1 menos b menos b es igual a 0. Y por lo tanto, b, el 1 pasa como menos 1 y menos b menos b menos 2b va subiendo menos 1 menos 2 menos 1 menos 2 que es igual que un medio entonces sabemos que b vale un medio si tenemos aquí nos queda 1 menos un medio nos queda un medio por tanto, tanto a como b vale un medio por tanto esta descomposición nos quedaría 1 partido 2 1 menos t más 1 partido 2, 1 más t. Después veremos que una propiedad de las integrales es que la integral de todo esto, como se puede componer en 2, será la suma de estas dos integrales. Por lo tanto, nos quedará una integral muy sencilla. Borro y vamos a ello. Bueno, entonces lo dicho, hemos descompuesto esta fracción en estas dos fracciones simples. Por lo tanto, la propiedad que he dicho antes de las integrales, la integral de la, suma, la suma de dos fracciones es la integral de la suma de, la suma de las integrales. Perdón. Entonces, eh, como tenemos esta constante, un medio la saca fuera, para simplificar los cálculos. Y ahora aquí tenemos una integral inmediata, aquí sí, porque tenemos aquí eh, una función y aquí va la derivada, porque la derivada de t es 1. Pero aquí está el detalle, aquí hay un menos t, aquí realmente tenemos que tener un menos 1. Tenemos lo contrario, nos falta un menos. Por lo tanto, la integral de esta inmediata no será logaritmo de 1 menos t, será menos logaritmo de 1 menos t. Por tanto, un medio por el menos logaritmo de 1 menos t y más esta, si es inmediata, aquí no hay menos nada. En valor absoluto, siempre en valor absoluto. Esto siempre es valor absoluto. Entonces aquí tenemos la integral si inmediata de 1 más t y la derivada de t es 1. Por tanto, esto sí es logaritmo, un medio del logaritmo de 1 más t. Todos mis paréntesis y los valores absolutos son iguales a los míos, pero bueno, que son estos de valor absoluto y estos son paréntesis, ¿vale? Y estos son corchetes, que se diferencian un poco más. Entonces, ahora, después de borrar un poco el dedo, que es muy guardo siempre, eh, tenemos esto y siempre, nunca se nos puede olvidar, la constante de integración. ¿Qué hacemos ahora? Nos queda un paso muy tonto, menos que muchas veces a mí se me ha olvidado que es que hemos hecho un cambio de variable, que e elevado a x es igual a t. Vamos a deshacerlo. Donde tenemos t, pues ponemos e elevado a x, y donde vuelvo a t vamos a poner e elevado a x. Y ya está. Esta es nuestra, solución. Podemos simplificar un poco más, ponerla más bonito, pero vamos, básicamente esta es nuestra solución. Espero que, lo hayáis entendido. Si tenéis dudas, volveremos a hacer más ejercicios de integrales por parte, por, por parte, por cambio variable. Y bueno, preguntad vuestras dudas aquí abajo y lo que queráis, ¿vale? Nos vemos en la próxima.